نحمد الله ربنا والثنى له كل حين يوم جت نحلى البشاير بميلاد الولد مرحبا يا قرته العين والفرحة تزين والله ان قلوبنا فرحة هايم البلد نحمد الله ربنا وثنى يوم جت رحلة البشاير بميلاد الولد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت رحلة البشاير بميلاد الولد إيه، مرحبا يا قرة العين والفرحة تزين زان زان يبكي ويحمد لقلب الوالدين عيد وافراح وسعاده عساها للابد فرحة امه صاملين الرجال أهل السطار يوم حزت الوعد يا لا لا لا يا لا لا ربي ويحمد القلب الوالدين عيد وافراح وسعادة عساها للأبد فرحة أمك فيك وأيامها والله تزيد يا نظرها اللي لها فالحياة تخرو سند يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا ميزان العمر وأيامه بأحلى وليه قد رزقني فيك ربي إله العالمين واستجاب لدعوة الوالد صاملين الرجال اهل السطار يوم حزت الوعد يا لا لا لا يا لا لا